عرفنا عباد طلعو فالسو من ضحكتهم بين فاتسو كان القلوب اللي تغير باللي تعمل خير ناس تحسد حتى على كالسون